Majira ya saa mbili asubuhi na mapema ya leo, mwanzo tu wa mwezi Disemba, ni siku iliyoanza kwa taswira tofauti kwa wakazi wa jiji la Mwanza kufuatia kutokea kwa ajali iliyopoteza ndugu, jamaa na marafiki ambao walikatishwa maisha yao katika eneo hili. Hali ya taharuki imegubika mahala hapa kutokea tukio hili la kusikitisha na kuogofya kwa kila aliyeshuhudia. Hii ni ajali iliyohusisha gari aina ya Tata Tipa ambayo imetajwa kupata hitilafu katika mifumo ya breki na kugonga magari manne yaliyokuwa katika mwelekeo wa kutoka Nyakato kuelekea mjini wakati akiwa amesimama kwenye taa za kuongozea kusubiri amri ya kuruhusiwa na hivyo kugongwa kwa nyuma. Baadhi ya mashuhuda wanaelezea kina gaubaga walichokishuhudia. Ni uzembe wa dereva hilo mwenye tinga kubwa hilo, hiyo gari kubwa hiyo ya matofali ndio chanzo kubwa sana cha ajali ya leo hapa. Ndio ikapitia kama gari watatu hivi akakutana na hapo hivi akapita tena na hizi watu ambao wamekufa. Nimebahatika kuona wawili ambao mmoja alibebwa kwenye bajaji, mmoja aliwekwa kwenye kwenye gari ile ambayo ilikuwa imebeba. Ajali hii imeripotiwa kupoteza watu watatu na kujeruhi watu kumi na nane. Oh, masikini! Eneo hili lenye usalama kugeuka mithili ya uwanja wa vita. Mtazamo wa baadhi wanatupia macho uwepo wa taa hizi kuhusisha na tukio hili. Ni wazi kwamba taa walizoziweka hapa zinaweza kuwa chanzo cha kusababisha ajali. Kwa hiyo tunaomba serikali, kama mama anatusikia, hizi taa zina sababu za kuwepo hapa, kwa sababu mteremko ni mkali. Baadaye mbele ya waandishi wa habari jijini Mwanza, jeshi la polisi limethibitisha kutokea tukio hilo. Magari hayo kama nilivyosema, yalikuwa uh, kwenye foleni yakisubiri taa ziweze kuruhusu kutoka Nyakato kwenda mjini kati, ndipo gari hilo liliyagonga magari hayo kwa nyuma na kusababisha vifo vya watu watatu. Inaarifiwa kati ya majeruhi 18, 15 kati yao tayari wameruhusiwa na wengine watatu wanaendelea na matibabu katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando. Tukio jingine, polisi imefanikiwa kuwatia nguvuni watuhumiwa watatu wanaodaiwa kuhusika na mauaji ya mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti jijini Mwanza, Hamida Musa ambaye aliuawa kwa kunyongwa shingo na mtandio, mauaji yaliyotokea nyumbani kwake Buzuruga. Miongoni mwa watuhumiwa hao waliokamatwa ni aliyekuwa mfanyakazi wa ndani wa mawaziri huyo ambaye alitajwa kutoweka katika stendi ya mabasi ya misungwi Askari wetu waliweza kumkamata binti aitwaye Sara na akatambuliwa kwamba ndio huyo ambaye alikuwa akifanya kazi nyumbani kwa huyo mwadhiri. Polisi imebainisha kuendelea kufanya uchunguzi wa kina na baadaye kuchukua hatua za kisheria kwa watuhumiwa watakaohusika na tukio hilo. Sudi Shaban, Star TV, 莫问家。